әрекетіңді жасайын айналайын күндіз әрекетіңді жаса адалдық алланың үйлеген адал болсаң судай бол су арамды кетіреді мықты болсаң жердей бол жер жаһанды көтереді деген қадірменді ағайын ержан матайдың атына кел ержан матайдың атына кел әрекетіңді жаса айналайын шабандоз әрекетіңді жаса жігіттер қазір осы ақыры болады барлығы бір миллион келіні бір миллион ағайын ә, ақыры келіні қарап пеш бар деген ағайын ақырғы салым өгіз өлді, бір миллион теңге барып аласыз бір миллион теңгені келіп аласыздар қадірменді ағайын сараң адам ақша деп қайғырады жомарт адам міскінді тойдырады ағайын мына омар көкеміз бір миллион теңге тігіп жатыр ағайын баруы бір миллион келуі бір миллион теңге міне қадірменді ағайын бүгінгі күні көкпар беріп елдің батасын алып жатқан омар ағамызға міне сөз кезегін береміз қадірменді ағайын қана омар көке о ассалаумағалейкум құрметті көпшілік тойға келген атбегілер шабандоздар көкпар жанкүйерлері мына бәріңізге рахмет келіңізге маған мен елдің талай шайын іштім көкпарын тамашаладым мен де бір көкпар берсем деп армандап жүрсем құдай қаласа мына арманым орындалып мәсіп отыр мынау құдай қаласа мына осындай ата дәстүріміздің салтын сақтайтын осындай дінін сақтайтын тілін сақтайтын қазақтың жақсы ұрпақтары көбейе берсін тойымыз тойға жаласын мынау келген көпшілік бәріңізге рахмет сіздер де осындай мен ұқсап той көріңіздер рахмет бәріңіздерге бәрекелді туған шапалақ қадырмен ағайын мына жақсының аспанында бұлт болмайды жаманның қадамында нық болмайды жалғанда жақсылармен сыйлассаңыз пейіштің есігінде құлп болмайды деген қадырмен ағайын мына бір миллион теңге бары боласыздар. бір миллион теңгені келіп боласыздар қадырмен ағайын ал әрекетіңді жаса ғалымжан шабандоздың тақымында дағайын. ағайын ғалымжан шабандоз мадияр шабандоз деген қадірмен ағайын бәрекелді тақшаны жайғастырамыз көкем айтып жатыр тағы қосып бір пара атайық деп жатырмыз мына жерде тоқтатып жатырмыз енді күн кешпей қалды ағайын мына бәрекелді туған шапалақ омар ағамызға алланың нұры жаусын қадірменді ағайын э, бәрекелді ақырғы салым өгіз өлді бүгінгі көкпарымыздың бас жүлдесі қадірменді ағайын бір миллион теңге барып аласыз бір миллион теңгені келіп аласыздар қадірменді ағайын салынды қадырмен ағайын төменгі мәреге белгілі кәсіпкер іскер азамат шырайлы шымкент қаласынан келген небір тұлпарлар тәрбиелеп шаптырып жүрген қарабатыр бауыржан мырзаның атыменен баруын аттың аты майдан торы баруын мадияр шабандас тастады қадірменді ағайын бәрекелде бәрекелде